सब्सक्राइब करें ओल्ड टिप सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोबिटा मिल जी क्रीम के बारे में जिसका यूज़ आप सभी लोग चेहरे को गोरा बनाने के साथ साथ चेहरे की झाइयाँ दाग दबे इनके लिए यूज़ करते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि आपको इस क्रीम के बारे में ये पता चलेगा कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगी या नहीं तो इस सब की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे रोज़ाना की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस क्रीम के प्राइस की बात करें तो बीस रुपये की क्रीम आती है जो कि पच्चीस ग्राम की आती है काफ़ी ज़्यादा सस्ती क्रीम है इसलिए आप सभी लोग इसका यूज़ करते हो चेहरों को गोरा करने के लिए और कई सारे लोग तो किसी नॉर्मल जो आयुर्वेदिक जो क्रीम आती है उसके साथ मिलाकर इसको यूज़ करते हो तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है तो ये क्रीम चेहरे को गोरा बनाने के लिए नहीं है नहीं इससे इससे झाइयों को मिटाने के लिए क्रीम का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसमें दो तरह के केमिकल डाले गए हैं फर्स्ट जो क्लोब क्लोबेटासोल डाला गया है वो एक तरह का स्टेरॉइड है जो कि आपकी स्किन में साइड इफेक्ट दे सकता है और वो साइड इफेक्ट भी क्यों देगा क्योंकि अगर आप लोग इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहोगे तो आपकी स्किन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसका जो इस क्रीम को बनाया इसलिए गया है ताकि आपकी स्किन में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है स्किन का रेड हो जाना पूरी स्किन रेड नहीं होती है आपका चेहरा मान लो रेड हो गया और आप अगर आप लोग इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम तो स्किन का रेड हो जाना तो रेड कैसे स्किन होती मान लीजिए अगर आप लोगों ने कोई स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी होगी और उससे चेहरा रेड हुआ होगा या फिर ज़्यादा धूप की वजह से चेहरा रेड हो सकता है तो उसके लिए अगर आप लोग इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो पूरे चेहरे पर अप्लाई कर रहे हो तो वो साइड इफेक्ट दे सकता है क्योंकि मान लीजिए कहीं कहीं चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम आ गई है तो फिर इसका थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो बट हो सके तो नेचुरल क्रीम यूज़ करें ऐसी क्रीम यूज़ नहीं करें ये सिर्फ स्किन इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को मारने की क्रीम है तो इसका यही यूज़ होता है बाकी अगर आप लोग फेयरनेस के लिए यूज़ करते हो या फिर दाग धब्बे आपके चेहरे पर मिटाना चाहते हो जाया इसके लिए इस क्रीम को यूज़ करते हो तो अभी से तो अभी से बंद कर दीजिए यही सारी प्रॉब्लम के लिए अगर आप लोग कोई नेचुरल क्रीम यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन में नहीं होगा और हाँ अगर आप लोग कोई किसी नेचुरल क्रीम में ये क्रीम मिलाकर चेहरे पर लगाते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़र्क वही पड़ेगा कि इस क्रीम का जो काम होता है वही आपकी स्किन में होएगा आपकी स्किन जितनी जब जब तक आप लोग इसका यूज़ करोगे तब तक ही आपकी स्किन गोरी होगी दाग धब्बे तब तक ही रहेंगे या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम वो भी तब तक ही रहेगी लेकिन जैसे ही आप लोग इस क्रीम को छोड़ोगे तो आपकी स्किन वापस से पहले की तरह हो जाएगी तो मतलब बिल्कुल ही इसका लगाना का कोई मतलब नहीं है इससे अच्छा अगर आप अगर आप लोग नेचुरल क्रीम यूज़ करोगे तो उससे आपकी स्किन में जो रिज़ल्ट है वो हमेशा बना रहेगा जिससे कि आपकी स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों बाय